იმ შემთხვევაში თუ ქონება სახელმწიფოს გადაეცა და დღესაც სახელმწიფოს ხელშია ეს უფრო ადვილი შემთხვევებია, იმიტომ რომ ქონება ასეთ შემთხვევაში დაუბრუნდება პირს. როდესაც სახელმწიფომ ასეთნაირად გადაცემული ქონება, ანუ კანონის დარღვევით გადაცემული ქონება გაასხვისა და არის არსებობს კეთილს ინდისიერი შემძენი, მაშინ სახელმწიფოს მოუწევს ზიანის ანაზღაურება პირისთვის. კლევის დასრულების შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ ეს თლიანად ღირებულება ზიანი ამისა არის მნიშვნელოვნად ნაკლები, ანუ არის იმ ფარგლებში, რომელსაც შესაძლებელია რომ მოერიოს სახელმწიფო და სამართლიანობის აღდგენისთვის ეს უნდა გააკეთოს სახელმწიფო.